она Примадонна, она Юлдуз Усманова, она народная артистка. Но она не судья. Судит qilish unga Ва Va кылыш, qilish uni atrofidagilarga ham Уизга Uyingizga olib kirib xato qilgan bo'lsam, urib tepib, buqimni chiqarib qo'ya olmaysizmi xonadoningizda? Lekin internetga chiqib мана bunaqa xalq oldida sharmanda qildingizmi? Endi navbat maniki. Endi bu yog'igacha deysizlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozirgi videoda sizlarga to'liq qismini qo'yib beraman. Bu videoda unaqa vobshe gapirmayman desam ham bo'laradi. Faqatgina ushbu videoni oxirgacha ko'rmoqchi bo'lsangiz va ushbu video aynan Yulduz Usmonovaga kerak bo'lsa yetib borish uchun sizlardan atiga bir dona like so'rayman. Xolos arzimagan bir dona tugma iltimos qilgan bo'lasdim. Insonni xursand qilish bu bir savobdir. Aziz yurtdoshlar, bu ikkinchi kanalim hisoblanadi. Ko'pchilik bilmaydi bu kanalimni. Bu kanalda faqatgina o'sha dahshat, dahshat tanqidiy videolar, dahshat, dahshat noan'anaviy videolar chiqadi. O'shaning uchun pastda qirmizi, ya'ni qizil tugma bor, podpisatsiya yoki-da obuna olmaq O'shani bir dona qang etib bosib obuna bo'lishlarni iltimos qilgan bo'lasdim Buyruq emas, prosta bu bir iltimos. Sizlarga faqatgina xizmat qilishga yaraydi bu kanal. O'shaning uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Demak, biz videoda boshlaymiz. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'taman, agar sizda ham qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, shaxsiy murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, Instagram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Instagramim maxmadiv deb topib obuna takib et e, podpisatsiya tugmasini bosgan holatda smslarni yo'llashinglar mumkin bemalol yozinglar qo'ldan kelgancha yordam berishga men tayyorman xabaringlar bo'lsa bundan oldingi videoda yulduz usmonovani videosini chiqargan edim shaxsan o'zim ya'ni yulduz usmonova o'sha o'zini shagirdi e, paradist Rustam Xo'ja va o'sha ikkinchisi Ma'luda Asarxo'jayeva parodiya qilib kelayotgan Bobur paradisni mm, tanqid qilib chiqqandi. Ya'ni o'sha videoda gey deb aytgan edilar. To'g'risini aytaman, o'sha videoda ham aytdim, men shaxsan o'zim shok bo'lgan edim. Nimaga? Sababi bular birga doim bo'lgan, e, tug'ilgan kunlarida, boshqa bayramlarda doim birga rasmlar, videolarda chiqqanini o'zimiz ko'rganmiz Instagramda. Bu sir emas va bu gaplariga haqiqatan shok bo'lgan edim, lekin tushunmayotgan edim. Rustam Xo'ja o'sha bir e, mashinada o'tirib gapirgan gapida aytdiki, men xudo xolisa bir video chiqaraman, ko'p sirlarni ochib yuboraman deb. Endi bu sirlar rostmi, yolg'onmi bu albatta hali beri e, noaniq, sababi bu albatta Yulduz Usmonova tarafdan atvet ham kelsa kerak, chunki bilasizlar, e, bizda shou biznesda Jahongir Otajonov, Yulduz Usmonova eng shok, ya'ni eng ko'p PR bunaqa narsalarni sevadigan san'atkorlar doim insonlarni nazariga ko'ziga tushmoqchi bo'lgan san'atkorlar o'shaning uchun javob bersa kerak deb o'ylayman bu hozirgi aytiladigan narsalar juda katta bir sirlarni ochib tashladi va juda katta xavfli burilishlarga sabab bo'ldi nimaga deganinglarda yulduz usmonova rasman ozoda nursaidovaga urush ochganini isboti bo'lasizlar marhamat dastlab ushbu videoda bir tomosha qiling biz yerdan chiqqan qo'ziqorin emasmiz bizda ham o'zimizga shu g'ururimiz bor bu ko'ylak kiyib parik kiyib agar sahnaga chiqish kerak bo'lsa bu u gey bo'lib qoldi kut bo'lib qoldi yo g'ar bo'lib qoldi o'g'ri bo'lib qoldi degan narsa emas это искусство agar kuchli san'atkor bo'lib turib shu narsani san'atkor tushunmasa oddiy xalqdan xafa ham bo'lish hojati yo'q yulduz usmonova har doim tushungan bu san'atni chunki qo'llab quvvatlagan bu san'atni oq fotihani yulduz usmonovani o'zlari bergan biz osmondan tushib parodiyachi bo'lib qolmaganman olim bu san'atni ko'tinkaga bosib o'tirma ko'chaga olib chiqib sot degan opa o'zingiz bo'lasiz shuhrat rahmatli shuhrat nuraliyev oldida o'tirib manga gapirgan gaplar esingizdan chiqib qoldimi hozir mani shunchalik darajada haqorat qildingiz man uch kun mazam bo'lman besh kundan beri onamni mazasi yo'q bu gap hazilakam gapmi insonni shaxsiyati uni taqdiri kelajagi siz uchun bir tiyinmi agar man hali uylanmaganman oila qurmaganman ertaga mani kelajagimni kim o'ylaydi ustoz bo'lib siz o'ylamadingiz uyingizga olib kirib xato qilgan bo'lsam urib tepib buqimni chiqarib qo'ya qolmaysizmi xonadoningizda lekin internetga chiqib mani bunaqa xalq oldida sharmanda qildingizmi endi navbat maniki endi bu yog'igacha deysizlar bu narsani chiqishiga man ochiqdan ochiq aytaman xonim usmonova bilasizlar mana har yili bir necha yillardan beri rekord konsert qo'yish bo'yicha rekordni hech qachon estafetani bermaydilar emaylab qolsalar ham o'n sakkiz kunlab o'n besh kunlab konsert beradilar uni hech tan olish kerak ustozim hurmat qilaman lekin ijodini sizlar unutmanglar shaxsiyatini emas ijodini chunki san'atkor xalqqa ijoddan tashqari hech narsa bermaydi u ayolni ideal sifatida ham man o'zimga qiyoslab olmaganman man uni parodiya qilganman bu obraz u taraf bu taraf bor endi oladigan bo'lsak manga bitta narsani bular shart qo'yishdi shart bo'yicha men yaqin 3 oylikda 4 oylikni ichida rossiyalik bloger jasmina trans degan shaxs tomonidan doimiy ravishda yulduz usmonovni haqorat qilib unga nisbatan juda yomon so'zlar aytib kelindi bu hech kimga sir emas buni hamma ko'rib bo'ldi men turkiyada edim u paytda menga ularni e, turmush o'rtoqlari mansurjon agaliyev aloqaga chiqib turib toshkentga kelgandan keyin ofisga kelishimni iltimos qilishdi va men bordim ofisga kelganimdan keyin menga shunday taklif bildirildi men e, moskva shahriga borib Jasmin Trans bilan ko'rishib va Yulduz Usmonovani yomonlash uchun kim buyurtma berganini men bilishim kerak edi. Ya'ni bular o'ylayaptiki, bu narsani ustida Ozoda Nursaidovani qo'li bor, xonanda Ozoda Nursaidovani qo'li bor deb o'ylashdi. Va men mana shu masalani diktofonga yozib, men e, Jasmin Transdan bilib kelishim kerak edi. Afsuski, men mana bunday noma'qul ishlarni qilishga to'g'rismanda ham vijdon bor birovni man e, begunoh odamlarni e, kasriga ularni uvoliga ularni qarg'ishiga qolishni xohlamayman qarg'ish olib yurgan odam qo'rqmas ekan bu narsadan дальше umrini oxirigacha qarg'ish olsa ham qilaverar ekan u narsani hech hojati yo'q ekan lekin men bunaqa jirkanch o'yinlarda ishtirok etadigan o'yinchi emasman meni o'zimni shaxsiy pozitsiyam bor o'zimni shaxsiy dunyoqarashim bor birov meni bu yo'lga yur desa ikkilab yurib ketadigan odam emasman va men vijdonimni yo'qotmaganman qanday bo'lsam ham va men e, bu masalani atroflicha o'rgandim 28 fevral kuni biz uchib ketishimiz kerak edi moskva shahriga moskva shahriga uchib borishdan bir kun oldin 27 fevral kuni jasmin menga xabar yo'lladi ya'ni bolnitsaga tushganligini aytib o'tdi men bilan ko'risha olmasligini menga vaqt ajrata olmasligini chunki o'zi tobi yo'qligi sababli bolnitsada yotganligini menga bildirib o'tdi va men bu xabarni zudlik bilan mansur agalliyevga jo'natdim va mansur agalliyevga men bora olmasligimni, moskva shahrida men e, meni hech kim e, kutib kutib olmasligini, jasmin ayni paytda больницada shifoxonada davolanayotganligini aytganimdan keyin men bu masaladan chetlashdim va bu masala meni o'ylashimcha o'tib ketadi deb o'ylagan edim afsuski u narsa o'tib ketmadi tobora bu jiddiylashib bordi va menga har kuni telefonlar qachon bilib berasiz qachon qilasiz xullas biz 10 martgacha bu ma'lumot bizni qo'limizda bo'lishi kerak 10 mart kuni e, bular общий e, hamma blogerlar e, mana shu internet olamidagi yetakchi saytlar chaqirtirilib bu masala ochilib bu zvuk qo'yib berilish va buni natijasida ozoda nursaidovaning aprel oyidagi konsertini atmen qildirtirib va uni bu masala bo'yicha zapretga qaytadan tiqtirish rejasi edi men bu masalada unga u ishdan man bosh tortdim bosh tortganim sababini boshida aytib o'tdim shuning uchun hozir ayni paytda keyin menga nisbatan e, meni paradislar sifatida e, juda qattiq tanqid qildilar va judayam og'ir so'zlar bilan menga nisbatan murojaat etdilar internet olamidagi muxlislarga To'g'risini aytganda men bu videoni ko'rib haligacha ham e, shok bo'lyapman desam yolg'on bo'lmaydi. Sababi bilasizlar, e, ko'p san'atkorlar bir-birini yomon ko'radi, xuddi ko'p blogerlarga o'xshab. Yulduz Usmonova Ozoda Nursaidovaga rasman umr ochganini e'lon qilinyapti. Ya'ni qaysi ma'noda Ozoda Nursaidovani o'zingizlar eshitdinglar, e, yo'q qol yana zapretga tiqmoqchi bo'ldi. Ozoda Nursaidova esingizlarda bo'lsa bir 15 yilmi, 20 yilmi shunaqa juda uzoq vaqt zapretda o'tirgan ayol va Bu narsa juda ham achchiq, sababi bir san'atkor uchun bu juda ham bir musibat va Yulduz Usmonova o'zi ham bu narsani juda yaxshi bilgan, ya'ni zapletda o'tirgan, lekin men bitta o'zim bo'laman degan inson bo'lib, ya'ni san'at olamini men bo'laman bitta degan mm, nomni olmoqchi bo'lib, Ozoda Nursaidova bilan mana bunday har xil jinnikat o'yinlar uyushtirgan. To'g'risini aytaman, e, bu san'at faqatgina Yulduz Usmonovaniki emas, Yulduz Usmonova olib ketadi san'atni o'zi bilan degan narsa yo'q. Bu san'at barchaniki. E, va men shu narsani yoqqol aytamanki, men hech qachon Yulduz Usmonovani muxlisi bo'lmaganman. E, muxlisi bo'lmasam ham kerak, chunki meni yoshim va men eshitadigan janr umuman to'g'ri kelmaydi, lekin san'atkor sifatida haqiqatan tan olaman. San'atkor bir o'sha O'zbekistonda san'atkor, lekin rustam hoja bir narsa aytib o'tibdi doim rekord qo'yadi sani e, konsert qo'yish bo'yicha deb yo'q rekordni menimcha ozodbek nazarbekov qo'yib bo'lgan bir oy konsert berib o'shaning uchun hali beri bizda san'atkorlar rekord qo'ya olmasa kerak yana bilmadim albatta aziz yurtdoshlar o'zinglarni fikringlarni kommentariya qoldirdinglar degan umiddaman sababi siz bilan biz oddiy fuqaromiz va bemalol o'zimizni e, fikrimizni berishga haqqimiz bor sababi siz bilan biz o'sha san'atkorni san'atkor qilyapmiz e, deputatni deputat boshqa narsani boshqa narsa qilayotgan ya'ni siz bilan men o'shaning uchun bemalol fikringlarni qoldiringlar sababi bular bizni fikrimizga qarab yashaydigan insonlar hammasi bemalol kommentariy sizlar uchun ochiq. Xo'p, video aynan shu yergacha edi. O'ylaymanki, qaysidir ma'noda sizlarga kerakli ma'lumot yoki-da qiziqarli ma'lumot berdim degan umiddaman. Shaxsan o'zim haligacha ham shokman eslatib o'taman. Xo'p, kelgusi videolarda, ya'ni ertaga ko'rishguncha, xayr, ertaga undan ham bettar dolzarb muammo, ya'ni Jasmin Trans Yulduz usmonovga ya'ni yangi atvet qildi. Ya'ni bu gap so'zdan keyin jasminni ham fikrlari bor. Ertaga aynan shu narsani isboti bo'lasizlar. Xayr, ko'rishguncha. about to turn it on. Turn it. on. We about to turn it on.